ток булагынын дагы бир түрү аккумуляторлор булардын өзгөчөлүгү буларда электроддор коробойт жөнөкөй аккумулятор күкүрт кислотасына жайгашкан эки цинк пластинасынан турат аккумулятор ток булагы болуу үчүн алгач аны зарядташ керек ал үчүн ага башка ток булагынан ток өткөрөт аккумулятор зарядталган соң аны өзүнчө ток булагы катары колдонсо болот Зарядтоо учурунда аккумулятордагы электр тогу жумуш аткарат жана электр энергиясы химиялык энергияга айланат заряддоо учурунда бул энергия кайра электр энергиясына айланат